Witajcie! Znajdujemy się na Białej Szkole w Siedzinie. Wczoraj przyjechaliśmy i po obiedzie mieliśmy warsztaty dekupaż. Po przyjeździe rozpakowaliśmy się i mierzyliśmy sprzęt na narty. Później poszliśmy na dużą górę i zjeżdżaliśmy z niej na nartach. Większość z nas nawet udało się, y, z nas nie, nawet udało się nie upaść. No to korzystając z okazji chciałbym pozdrowić swoich, swoich rodziców po rosyjskim języku. Эм, да с Новым годом скоро уже будет. Я не буду в это время, но ничего. Świetnie się tu bawimy i pozdrawiamy!